祭りかかあー皆さん冬です冬といえばねやっぱりねこれですよ KOTATSU <laughs> こたつ <laughs> もうねこたつといえばもう冬を乗り切る万全防寒対策のアイテムなんですよもうねあっ て仕方なくてもうねみんなには見えないと思うけどこの中ねもう猫が猫が150匹ぐらいいます <laughs> もうみかんとかもっためて食べてるんだよねもうこたつあったかくてもう一日中ここにいるんだ私 <laughs> 幸せだ <laughs> あーこのままずっとこたつと一緒にいたいな もうこたつと結婚してもいいかもしんない私 <laughs> あったかーい <laughs> 幸せださーてでもなこたつから出ないとは言ったけどお酒もなくなったし取りに行きますかんん Ah! ださい 今 <laughs> 日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前にチャンネル登録は絶対